गया इसको यहाँ से लूज नहीं ये लूज कीजिए यूज़ कीजिए यहाँ से लूज लूज इस तरफ देखना है यस छोड़िए This I need. सांस लीजिए छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए लूज कीजिए लूज कीजिए गर्दन के पीछे लाइए हाथ जब पता होगा ना होने क्या वाला है बस बस गर्दन के पीछे लाइए कुछ नहीं होगा थोड़ी देर बाद में अच्छा लगेगा थोड़ी देर बाद खुद कर इंटरेस्ट अगर जाग गया ना बहुत कमाल हो जाएगा बेंगलोर को भी नहीं इस नीचे लगी सांस लीजिए छोड़िए छोड़िए छोड़िए छोड़िए गर्दन पे आप इधर छोड़िए ओके एक गर्दन के पीछे नीचे ढीला छोड़िए छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए बस उल्टा ले लीजिए और बैक का सांस लेना है छोड़िए छोड़िए सांस ली छोड़िए वॉक करिए चलिए ओके यूज करना है सांस लीजिए छोड़िए रिलैक्स बिल्कुल यूज सांस लीजिए छोड़िए छोड़िए हाथ खोलिए सीधा रखिए स्ट्रेट स्ट्रेट रखिए okay okay do this one okay fine एक नया करते हैं इसको यहाँ रखिए ना थोड़ा मैम ये ये अच्छा। ऐसा लेके जाइए इजी हम्म। तो ऐसे ही हो गया ऐसे ही हो गया <laughs> रखिए यस yes. आराम से लेके इधर वाला कहाँ गया लेके आइए ओके ओके ओके टिक्का मेरे हाथ के ऊपर लॉक कीजिए मेरे हाथ के ऊपर ले यस एल्बो आगे बैंड कीजिए एल्बो आगे बैंड ठीक है आगे थोड़ा सा झुकना है यस अब देखिए करवट लेके उठा परमान हाँ करवट लेके उठना है हमेशा सवेरे सीधे नहीं उठना है कोर इतनी स्ट्रांग नहीं है अपनी सर वर्कआउट का वो करके आप यहाँ से पढ़ लीजिए से वो हाँ सही बात है बेंगलोर जैसे शहर में रहना है तो चीज़ें सही रखनी पड़ेगी कैसा लग रहा है मैम अभी फ्री हो गया फ्री होगी बहुत अच्छा लग रहा है अब you are ready to fly for you are ready for coming neck को रखिए होल्ड आराम से आराम से वन मंथ पहले गिरे आप ओके और पहले तो इतना दर्द नहीं रहा काल पुरुषों से ज़्यादा बढ़ गया ट्रेवल करने से और बढ़ गया सांस लीजिए छोड़िए यस छोड़िए ओके ये दर्द आ रहा है नीचे टेल बोन में जा रहा है दर्द पेट में भी आ रहा है <clears throat> सीधा लेटिए आप एक बार स्ट्रेट लेट जाइए गैस है हम्म। ये, ये पीछे दर्द जा रहा है इसको छूने से और पीछे छूने से ये हाल हो पीछे छूने से ये वाला दर्द बस This is an interesting field if we छोड़िए सांस लीजिए सांस लीजिए छोड़िए relax Oh, your cervical vertebra is tight. Relax. Oh my God. <laughs> Relax. Relax. Breathe in. Breathe out. Nice one. Feel, you will feel light now, lighter now. Turn neck right and left. <laughs> <laughs> flags what nice cracking sounds this is more thrust this I can check with the foot this is this is right and left your right is shortened compared to left right this is shortened this is bigger one is small one is large two three four and five relax Relax, ma'am. Breathe in. Breathe out. Okay. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Ah, thank you, thank you, thank you. Water in a day? बहुत ज़्यादा पीता है वेरी गुड पीना है आपको ज़्यादा इसको लॉक कीजिए यहाँ नीला छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए trust relax breathe in breathe out बस लूज छोड़िए loose loose एल्बो रिलैक्स छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए trust lock face relax fold this leg this leg will be straight relax this hand breathe in time yes पहले यस पहले आ गया कोई नहीं ठीक ये तो चाहिए आ जाएगा वो चलिए to pull back your sacrum relax lock turn your face that side breathe in breathe out is that side and please sit बैठेगा एक बार